好多人问我们培训现场是不是来好多小白，对吧？我水平特别高啊，我不愿意跟小白一块训练啊，不愿意跟新手一块训练。其实我们现场来的各种各样人都有啊，打得特别好的，打得一般的，比较平均水平的，还有打得特别差的。但是他经过了一段时间的预习来到现场，这样少数的人也是有的。但是你不要介意，首先你来到现场，你不要认为自己很能打。我告诉你，你认为自己能打，现场永远有人能打过你啊，这是第一件事儿。第二件事儿，如果现场没有这些打得特别差的教练的话，我没有办法跟你。 现场演示如何快速纠正他，因为作为教练培训，你要学习如何教一些新手，对不对？如何让他成长？新手到老手的过程中，新手就是最难，但是老手到打得更好的这个这个过程其实是最好教的。所以，如何从新手成长？那我现场就会快速纠正他。有可能你纠正他那半年你纠正不过来，但是我可能几十秒拽他一下，我就纠正了。这种特别。 棒的心理引导方式，我怎么做的？现场正因为有这些小白，我才能给你演示，而且我会给你演示现场打得好的、打得差的、打一般的，在一节团体课中，我怎么去运作，我怎么去掌控全场，让每个人都学到东西且开心。这件事对于你们来讲非常难，但是我通过现场的演示，你直接去观看，我在总结给你放 PPT，其实你很容易明白，对吧？而且我们也会针对私教课不同的人群去怎么去做，拿小白去给你演示，对吧？所以当然需要小白，你不要担心，也不要以为自己最厉害的。